литийдин суу менен болгон реакциясы жегич металдардын химиялык касиеттери окшош бирок реакцияга кирүүсү боюнча бири бири менен айырмаланышат фенол фталиин кошулган суунун кристаллизаторуна литийдин кичинекей бөлүкчөсүн салабыз литий суу менен аракеттенишип суутекти сүрүп чыгарат литийдин гидроксиди жегич болгондуктан индикатор фенолфталиинди ачык кызгыл түскө өзгөртөт